tenho no terceiro あ。 su caminata de mañana. Sí, él en su caminata de mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te gusta el sol? ¿Sí? ¿Te gusta sentir el solecito en tu cara? ¿Te gusta sentir el solecito en la cara? ¿Para que te despiertes? Ay, Dios. <laughs> Voltea, pues. Voltea. Voltea. Ay, qué guapo, niño. Qué niño tan guapo. mama stamina biasa lah itu gusta que te ve el sol?